Siempre me han encantado los niños. Me hubiera gustado estudiar algo relacionado con ellos, pero cuando salí del instituto, enseguida empecé a trabajar y al poco tiempo me saqué la plaza. Ah, ya han pasado muchos años de esto. Pero siempre me ha dado mucha pereza eso de tener que volver a sentarme en un aula, no sé. Cuando escuché en la radio que con Cesur Online podía estudiar el ciclo oficial de educación infantil en modalidad 100% online, no me lo pensé dos veces. Y aquí estoy, a punto de sacarme el título de mis sueños, 20 <laughs> años después. Y lo próximo, abrir la guardería.